لا ولا <laughs> كمل لا هو ودخل المطار وين؟ Blir hon med? Ja, ja, ja, ja, ja. Proszę, proszę, proszę, zadaj Maciek. كفو جلال كفو جلال آه، ما ادري والله يلا بضرب على السياره باقي شكلي كفو والله هذا بضرب عليه يا عمي شو هاد ليش هيك صار التحذير؟ لا لا لا مش كمو في واحد ثاني كنت واحد ثاني قدام سموك إيه، سموك يمين ايوه بقول لك انا شفت اشي اسود والله على السركات الكلات منو هذا؟ انا عفوا بدفكع بدفكع قنبله عفوا عفوا شو بتسوي وراي؟ عفوا منك يعني لا لا حفله كوك سكوب في نص صباحه والله كوك سكوب هنبلع رواحنا اه هذا جديد الاشياء الجديده ايوه Ha ha ha ha! عاش هلا ناصر لك عاش